Izan genituen festetan amaika gauza polit, eta izan dugu saltxa, egin dugu barre, egin dugu lan, egin dugu dantza, egunez eta gauez, elkarrekin eta norberak bere gustora. Baina jakin badakigu, jaietan egun, zunean ematen diren genero rolak, botere harremanak eta indarkeriak erreproduzitzen direla era kondentsatuan. Jaien lehen asteburuko igandean, eraso sexista bat salatzeko egin genuen elkarteratzean, argi utzi genuen. Jaiak eduki simbolikoz beteta dauden adierazpen sozialak diren heinean, guk denontzako jaiak nahi ditugula. Kalea eta gaua denonak direla eta erasoak erantzuteko pres gaudela. Horregatik gauden gaur hemen. Pasaden lanun bate, lanun bat gauean ere La Flamencan hainbat jarrera erasokor eman zirela badakigu. Atzo izan genuen beste salaketa baten berri, abuztuak amala gauean eman zen eraso baten inguruan. Eta horrez gain, ez dakizkigun eraso eta jarrera sexista guzti horiek ere presente ditugu. Baita salatzen ez direnak, edo eta eraso gisa identifikatzeko zailtasunak ditugun guzti horiek ere. Horrek guztiak argi erakusten digute oraindik ere jaiak modu osasuntsuan bizitzeko bidea egiteko dugula. Beraz, bai jaietan eta bai urtean zehar lanean diardugunean diogun moduan, autodefentsa feminista aldarri hartuta ez gara isili gertituko eta edozein eraso osen salatzen jarraituko dugu. Bitartean, irmo jarraitu beharko dugu denok, denon ardura delako, jendarte justuago baten alde, erasorik gabeko jai parekideen alde lanean. Horretarako, tresnak sortzen eta denontzako seguruak izango diren, espazioak eraikitzen. Jaiak denontzako espazio gisa nahi ditugun moduan, denontzako jendarte aske eta justu baten alde lanean jarraituko dugu. Orain arte bezala, urtean zehar ere. Bakoitzak bere ere mutik, eragitea ezinbestekoa da. Erasorik ez, erantzunik gabe. Jarrai dezagun urte guztian zehar lanean bestelako jai ere duen alde. Bestelako bizi eta jendarte ereduaren alde. Gora aste nagusi pirata! Gora jai feministak! Gora borroka feminista!